najipa moyo matumaini, mana ninajua ni Mungu aweza kunipa furaha ya moyo. Kuchoka kwangu pumziko kesho kwa imani, japo aliduni mazoea kwangu mbele kuzuri na wazarini nitafika. Mungu fungua yote yaliyofungwa mbele yangu macho ya kiroho nisilizike na popote, nione mbele kule mbele niendako, nachoka nikipata niwe kivurini, japo jua la nichoma moyo pigana na yale yatatizayo mafanikio yako, usipigane kwa mafanikio ya mtu utachelewa kufanya yako kwa kuwaza ya wenzako, utachelewa kufanya yako kwa kuwaza ya wenzako. Tafika salama japo nateseka, najua Mungu wangu kwa sababu kila jambo lina wakati na maana. Mungu, funguo yote yaliyofungwa mbele yangu, tafika salama japo naangaika. Najua Mungu wangu na sababu, kila jambo lina wakati na maana mbele yangu Ninaumizwa na dunia, ninaumizwa na maisha maneno, dharau, changamoto vinaumiza moyo. Tafuta kujulikana mbele za Mungu, Mungu naye atakutambulisha mbele za watu. Huwezi kuinuka bila kuinuliwa. Anza na Mungu, maliza na Mungu, acha maneno tembea na neno, mwambie Mungu nipe mwisho mwema. Mungu, Mungu akiwa upande wako, hakuna mtu aliye juu yako. Maadui zako watakuja kwa njia moja, wataondoshwa na Mungu kwa njia saba. Usidharau tengeneza njia pasipo na njia, tafika salama japo naangaika, japo nateseka, najua Mungu unao sababu, unao sababu, kila jambo lina wakati na maana, wakati na maana, moyo wa matumaini, safari ya matumaini Mungu nipe mwisho mwema, safari njema, familia yangu, wazazi wangu, marafiki zangu, majirani zangu na kanisa lako, mchungaji wangu, Tanzania yangu salama.